Welcome, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Yeah, we're going to have an amazing movie today. Vamos a tener una maravillosa película hoy. And it's great how these movies really bring up your emotions. Y es grandioso como estas películas elevan las emociones. And that's what's necessary to really let them go. Y esto es lo que se requiere para realmente dejarlas ir. You can't really release something that you are not aware of. No puedes liberar algo de lo cual no eres consciente. So much of the speed up in the journey is bringing the emotions up. Entonces mucha de la aceleración en el camino es traer las emociones hacia arriba. And it seems like with watching a movie there's an allowance, a permission in the mind. Entonces parece ser que cuando uno mira la película hay un permiso que se le da a la mente. To become fully engaged para que se interactúe. And then the emotions come very quickly to the surface. Y de esa forma las emociones salen de forma muy rápida a la superficie. So the commentary can kind of point you to be aware of, of these emotions. Entonces los comentarios pueden apuntarlos para que sean conscientes de estas emociones. But also stay in the prayer of giving these emotions over to the Holy Spirit. Pero también hay que mantenerse en oración para darle estas oraciones, estas emociones al Espíritu Santo. So yesterday was a, a fairly intense uh, drama. Entonces ayer <laughs> vimos un drama bastante intenso. yeah, yeah. So we're going to have something a little bit lighter today. Entonces vamos a tener algo un poco más ligero hoy. We're going to let the Holy Spirit use some comedy to help us Vamos a dejar que el Espíritu Santo utilice comedia para ayudarnos a sanar. movie uh, started coming to me a couple days ago. Esta película empezó a venir hacia mí un par de días atrás. Uh, because the main actress just passed away with cancer. Porque la actriz principal acaba de fallecer de cáncer. So I told her, okay, I'm going to do a movie for you for your wonderful contribution. Entonces le dije, está bien, voy a hacer una película para ti, voy a mostrar esa película por tu contribución. So we will dedicate today's movie to Kelly Preston. Entonces vamos a dedicar la película de hoy a Kelly Preston. <laughs> Yeah, and she is going to uh, be in a movie that's a it's a relationship movie. Y ella va a estar en una película que es una película acerca de relaciones. So it's about learning to trust and drop the mask. Yes, sobre aprender a confiar y dejar la máscara. It's about learning to uh, let your emotions up transparent. Es dejar que tus emociones surjan y ser muy honesto y transparente. this movie is going to help us get clear of our true purpose. Pero por sobre todo, esta película nos va a ayudar a poner bien en claro acerca del verdadero propósito. Part of the human condition is learning um, how to survive. Parte de la condición humana es aprender cómo sobrevivir. And during our education process, we learn uh, skills, abilities. Y durante nuestra educación aprendemos habilidades. But much of our education all the way through uh, university. Pero mucha de nuestra educación hasta la universidad is aimed at survival of the body. Es sobre la supervivencia del cuerpo. But Jesus says that won't get you back to heaven. Pero Jesús dice, eso no te va a llevar de regreso al cielo. First of all, in heaven you don't even have a body to survive with. Primero, en el cielo ni siquiera tienes un cuerpo que tiene que sobrevivir. <laughs> and so, if your mind believes in the body, then it's really deluded. Entonces, si tu mente cree en el cuerpo, está delirando. So what goes for practical education in this world is really of very little value to Jesus. Entonces, la educación de este mundo tiene muy poco valor para Jesús. Uh, he doesn't care if you're if many skills, if you're rich. No le importa si tienes muchas habilidades o eres rico. Many possessions, much accumulated ownership. Muchas posesiones acumulaciones. Now this is all part of the ego's plan to keep you from knowing who you are. No, esto es parte del ego, el plan del ego para que no sepas quién tú eres. And so Jesus would like you Instead, to develop a life of trust. En vez, Jesús quiere que desarrolles una vida de confianza. Develop your intuition. Desarrolles tu intuición. Learn to listen and follow your intuitive voice. Aprendas a escuchar y seguir tu voz intuitiva. To truly follow your heart. Realmente que sigas tu corazón. And in the end, to open your heart up to love. Y al final, abrir tu corazón al amor. That's what Jesus calls success. Eso es lo que Jesús llama éxito. Jesus is not interested in material success. A Jesús no le interesa el éxito material. He's not interested in having a bunch of achievements in this world. No le importa que ustedes tengan logros en este mundo. Because none of that really helps you uh, enter and remember the kingdom of heaven. Porque nada de eso te ayuda a entrar y recordar el reino de los cielos. So Our main character that this movie starts with uh, is played by Jeff Goldblum. Entonces el personaje principal es interpretado por Jeff Goldblum. Goldblum. Goldblum. Goldblum. <laughs> just, the, just the name gets you laughing. See? He's a funny guy. He Solo really is a funny. <laughs> yeah, it's just his face. Is, es con solo su funny. cara. Es, gracioso. And um, like like many people on this planet, he's concerned about his career. Y como muchas personas en este planeta, está preocupado acerca de su carrera. Uh, he wants to be a success and he, he wants to kind of follow in his father's footsteps. Quiere tener éxito y seguir los pasos de sus padres. But uh, the Holy Spirit has other plans. Pero el Espíritu Santo tiene otros planes. The Holy Spirit would rather <laughs> him give up his stressful career life and actually learn to open up his heart. El Espíritu Santo prefiere que deje su carrera tan estresante y aprenda a abrir su corazón. But um, our main character, he is he is neurotic. He is he is stressful. Pero, uh, his heart is is Pero nuestro personaje principal es neurótico, está estresado <laughs> y su corazón está cerrado. Está viniendo todo a través de un sistema de pensamiento del miedo. Uh, y su jefe es <laughs> incluso peor. fearful, angry, controlling, Su jefe es <laughs> manipulativo, controlador, está enojado. His boss has only one goal in life and that's to make a lot of money. Su jefe solo tiene un objetivo en la vida y eso es hacer mucho dinero. So our main character works on the home shopping network. Entonces nuestro <laughs> personaje principal eh, trabaja en la, la, venta de compras en, en la televisión. Yeah, he's selling all kinds of products over the, the television. Él vende todo tipo de productos a través de la televisión. And he feels pressured because it has to be entertaining and it has to have good sales with whatever he's selling. Y él tiene mucha presión porque tiene que ser entretenido y además tiene que haber muchas ventas con lo que él está vendiendo. So it's all based on sales. Entonces todo está basado en ventas. And that's where his stress and neurosis is coming from. y ahí es donde viene su <laughs> estrés y su neurosis. It's, but it's not uncommon to, for all of us because we know there's a pressure to make money and survive for the ego. Entonces no es fuera de lo común para nosotros porque todo es acerca del dinero y cómo sobrevivir para el ego. Now this Jeff Goldblum, he's a tough nut to crack. Y Jeff Goldblum es una nuez difícil de romper. <laughs> yeah. <laughs> So so the Holy Spirit has to send in Uh, Kelly Preston. Entonces el Espíritu Santo tiene que mandar a Kelly Preston. Uh, who is going to be his love interest. Quien va a ser su interés de amor. But It doesn't start off that way. Pero no empieza de esa forma. Because uh, Jeff is, is on, top of everything else, he's a womanizer. Pero Jeff, encima de todo, es un mujeriego. <laughs> So he doesn't really know what true love is. Entonces no sabe lo que es el verdadero amor. And uh, she's going to be brought in to try to help his career. Y ella va a ser traída para ayudar a mejorar su carrera. But both of them are going to learn to trust and open their hearts. Pero ambos van a aprender a confiar y abrir su corazón. But uh, even this is too difficult for the two of them. Pero incluso esto es muy difícil para ambos. So the Holy Spirit has to send in Eddie Murphy. <laughs> Entonces el Espíritu Santo tiene que traer a Eddie Murphy. As a holy man. Como el hombre santo. Uh, who is so devoted to God. Que está tan devotado a Dios that his pilgrimage is he just walks across the earth and then kneels down and kisses the earth. Y su peregrinaje es caminar a través de la tierra y luego arrodillarse y besar la tierra. Then he walks another 10 feet, he kneels down on the earth and he kisses the earth. Y luego camina un poco más, se arrodilla y de nuevo le da un beso a la tierra. And he is so devoted to God. Y es tan devoto a Dios. That he is going to be the spark. Que va a ser el brillo. That helps Kelly and Jeff <laughs> characters fall in love. Que ayuda a Kelly y a Jeff enamorarse. Because it's going to take a presence of love. Porque va a requerir una presencia de amor. That is humorous, lighthearted. Que tiene humor, que tiene ligereza. That is wise. Que es sabio. And also is devoted to God. Y también es devoto a Dios. And not devoted to material success. Y no es devoto al éxito material. So the Holy Spirit is going to send the holy man into the home shopping network. Entonces <laughs> el Espíritu Santo va a llevar a este hombre santo a el, las compras por televisión. Yeah. And here you see the two purposes. Y aquí ves los dos propósitos. The ego's purpose is always to make money. El, propósito del ego es siempre hacer dinero. And the Holy Spirit's purpose is always to forgive and feel the love and joy. Y el propósito del Espíritu Santo es perdonar y sentir el amor y la dicha. And these two purposes never go together. Y estos dos propósitos nunca van juntos. In fact, uh, in the psychotherapy pamphlet. De hecho, en el panfleto de psicoterapia, uh, Jesus says no one should ever be turned away if they cannot pay. Dice, nadie debe ser, eh, no, no se le debe dejar la entrada si no pueden pagar. Because to Jesus, the commerce uh, motive and the forgiveness motive do not go together. Porque para Jesús el comercio, el motivo del comercio y el motivo del perdón no van juntos. I see we have Oh, is it Jose Angel? Creo que ahí uh, vemos a José y Ángel. Yes, he just uh, he left his job. Acaba de dejar su trabajo. Yeah, he will recognize this movie very well. Él va a reconocer esta eh, película muy bien. Because when you're going to be a holy man, you can't uh, serve the laws of, of money. Porque cuando vas a ser un hombre santo, no puedes servir las leyes del dinero. You become a servant of Jesus. Te conviertes en un sirviente de Jesús. And Jesus is helping us let go of our investment in this world. Y Jesús nos está ayudando a dejar ir nuestra inversión en el mundo. So that we can remember the kingdom of heaven. Para que podamos recordar el reino de los cielos. So this movie has has many turns. Entonces esta película tiene muchas vueltas. But what I really like is that the holy man can come Uh, from his pilgrimage, Pero lo que me gusta es que este hombre santo puede venir de su peregrinaje right into what seems to be a very competitive environment. a un ambiente que parece ser muy competitivo And the holy man is untouched y el hombre santo no es tocado by the environment por ese ambiente because the environment really comes from what's in our mind. porque el ambiente realmente viene de lo que se encuentra en nuestra mente. And so this is and to let go of all of these ego worries and concerns for the future. Y dejar ir todas estas preocupaciones por el futuro del ego. Because uh, when we think about a career, that is just a, a survival of the body on the timeline. Porque cuando pensamos acerca de la carrera, eso se acerca a la supervivencia del cuerpo en la línea del tiempo. And even though that's very uh, common and even normal to the world, y aunque eso es muy común y normal para el mundo, it's not uh, no es normal para el espíritu. El espíritu está enseñando la divina providencia. Como Madre Teresa. Como San Francisco. Y como Jesús y los apóstoles. Confías en la oración, el poder de la oración. Para que eh, te te satisfaga tus necesidades eh, que aparentes. And then as you keep going deeper in forgiveness, y a medida que te adentras más en el perdón, you start to feel so fulfilled. Te sientes tan pleno. So happy. Tan feliz. That your thoughts about needs and your beliefs of needs fall away. Que tus pensamientos acerca de las necesidades se, simplemente se desvanecen. I mean, for example, even as a human being. Por ejemplo, incluso como un ser humano. You may not consciously think of every breath that you take. <laughs> Probablemente no pienses conscientemente acerca de cada respiro que tomas. You're not thinking, inhale, no piensas, exhale. inhalo, exhalo, inhale, inhalo, exhalo. exhalo. No, no, because you trust Porque confías that you'll have the next breath. Que tendrás el próximo respiro. and you exhale the next breath. Y exhalarás el próximo respiro. You have trust in that. Tienes confianza en eso. Maybe if you were on the moon, it would be a different uh, situation. Quizás si estuvieses en la luna estarías en una <laughs> situación diferente. But on Earth, you trust that the, the air will be there. Pero en la <laughs> Tierra confías que el aire va a estar allí. Now Jesus says that's good. It's a good start. Y Jesús dice ese es un buen comienzo. But you have to think that way with everything. Pero tienes que pensar de esa forma con todo. Where you will sleep, where you will stay. En dónde vas a dormir, en dónde vas a quedarte. The food you eat. La comida que vas a comer. Uh, And the, the spiritual nourishment that you receive. Y la nutrición espiritual que vas a recibir. You have to trust that. Tienes que confiar en eso. You have to know that that's always available for you. Tienes que haber, saber que eso siempre está disponible para ti. Because if you don't trust in, in Jesus, Porque si no confías en Jesús, you have a, one other option. Tienes una única opción. Trust the ego and your past learning. Confiar en el ego y tu aprendizaje pasado. Trust the, the, things you've learned, the skills that you have. Eh, confiar en las cosas que has aprendido, tus habilidades. las cosas que has memorizado, your survival skills, todas tus habilidades de supervivencia. But now we're learning uh, things the pandemic. Pero ahora estamos aprendiendo con las cosas como la pandemia. Que ese aprendizaje pasado no siempre te ayuda. <laughs> Necesitas to pandemic Y confianza para vivir en los tiempos de la pandemia. Yeah, so one of you could start a new magazine, call it Pandemic Times. <laughs> Eh, quizás alguno de ustedes puede empezar una revista, Tiempos Pandémicos. Learning to live in the miracle. Aprender a vivir en el milagro. And trust Jesus instead of medicine. Y confiar en <laughs> Jesús en vez de la medicina. Uh, that would be a, a popular magazine Eso at sería these times. una revista muy popular. Could be part of your divine providence. Podría ser parte de tu divina <laughs> providencia. But you have to see that it's, it's love that carries us through. Pero tienes que ver que es el amor el eh, que nos lleva y nos sostiene. It's not our past learning. No es nuestro aprendizaje pasado. Education is overrated. La educación es sobrevaluada. I went through uh, grade school, junior high, high yo, school. Yo fui a primaria, secundaria. And then 10 years of university. Y luego 10 años de universidad. Only to realize that education is overrated. Solo para darme cuenta que la educación está sobrevaluada. It doesn't really help you with the miracle. Realmente no te ayuda en el milagro. Jesus says you have to unlearn all that now. Jesús dice tienes que desaprender todo eso ahora. I say, but I'm well educated. Y yo digo soy soy buen educado. He said, yeah, that's a pity, but I'll work with you. Sí, es una pena, pero voy a trabajar contigo. Uh, so You, if you're much better to be like Gandhi. Entonces es mucho mejor ser como Gandhi. Uh, to be trusting. De confiar. And prayerful. Y orar. And non-violent. Y no ser violento. Uh, that gets you back to heaven very fast. Eso te lleva de regreso al cielo muy rápido. Education. La educación. No. Jesus can use what you've learned. Jesús puede utilizar lo que has aprendido. But don't think that it's uh, something that you can rely on. Pero no pienses que es algo en lo que puedes eh, confiar. Yeah, Jesus can can use it uh, to your part of your unwinding and undoing. Jesús puede utilizarlo en tu deshacimiento. Uh, we were talking yesterday, and Tanya was holding up her Oscar. <laughs> Estábamos hablando ayer y Tania estaba sosteniendo el Oscar. Yeah, yeah, the golden Oscar. El Oscar dorado. But uh, We know now that Oscars won't get you back to heaven either. Pero, pero sabemos que los Oscar tampoco te van a llevar de regreso al cielo. So now Tanya's being used to write a Jesus movie. Entonces <laughs> Tanya ahora está siendo utilizada para escribir una película de Jesús. Without being concerned about winning an award. Sin estar tan preocupada de ganar un <laughs> premio. The pressure's off. La presión se fue. But just to make sure, Jesus wants you to know that the pressure's really off. Pero Jesús quiere realmente que sepas que la presión realmente se fue. He's showing this movie this afternoon to show that there's no uh, material gain that's necessary. Esta película se nos está mostrando para ver que no hay una necesidad de obtener nada material. Hopefully you will Uh, follow forgiveness so much that you will forget what shopping is. <laughs> Esperamos que sigas tanto el perdón que te olvides acerca de lo que es comprar. Because when your mind becomes in so much alignment. Porque cuando tu mente se alinea. The things that you believe you need start to disappear. Las cosas que tú piensas que necesitas empiezan a desaparecer. Divine light is never hungry. La luz divina nunca tiene hambre. Divine light is never thirsty. La luz divina nunca tiene sed. Divine light is never tired. La luz divina nunca está cansada. The light does not need shelter. La luz no, no necesita refugio. The light doesn't even know what mi casa su casa means. <laughs> La luz divina no sabe lo que es mi mm. casa tu casa. That's just an earth expression. Eso simplemente es una expresión. But the light doesn't know what a casa is. Pero la luz no sabe lo que es una casa yeah. or a home. <laughs> because because it's it's the true home, it's the it's the heaven home. Porque el verdadero hogar es el cielo. Yeah. And that's what your mind training does. Y eso es lo que realiza tu entrenamiento mental. It just brings you happiness and joy. Te trae la felicidad y la dicha your challenges Y todos tus desafíos y dificultades simplemente se desvanecen. si tú le das tu fe a la luz en la mente, La oscuridad no tiene oportunidad. La oscuridad va a desaparecer this is a very strong movie. Entonces esta película es una película muy fuerte. But also very funny. Pero también es muy <laughs> graciosa. makes Lo cual lo hace más fácil de digerir. Yeah. So we'll start the movie and I'll come back in for commentary. Entonces vamos a comenzar con la película y yo voy a unirme para el comentario. enjoy this love story. Así que disfruten de esta historia de amor. <laughs>